Așa, am ansamblat uh, motorul, carterul complet. Acum urmează uh, blocul uh, motor cilindru, pistonul, chiuloasa și pusul la punct. Pe piston avem, acesta fiind cu depuneri pe el, nu se vede foarte bine, avem IN. IN este admisia, deci cu admisia în sus. Deci așa trebuie să-l punem. Așa. Ok. Băgăm bolțul. Ok. Acum să vă arăt. Avem uh, pistonul, cum v-am explicat și în celelalte tutoriale. Avem uh, canalul pentru siguranță. Siguranța când o punem, trebuie să o punem uh, să nu rămână fanta aceasta goală în dreptul acestui scob. Scob făcut pentru a putea scoate siguranța. Acum o să bag siguranța. Așa, mai departe o să băgăm pistonul pe cilindru. Am pus deja garnitura nouă. segmenții la motoarele în 4 timpi are, au, pistoanele au 3 canale. Segmenții de foc și de compresie și cel de ungere. aceștia nu au un opritor ca la motoarele în doi timpi. Se pot învârti în orice direcție. Indicat este când uh, puneți segmenții să formați un fel de Y, împărțiți pistonul în 3 și închiderea segmenților să vină în cele trei părți. Ca atunci când merge motorul, segmenții să nu se alinieze și să scape compresie. Acum o să așezăm segmenții și o să băgăm cilindru pe piston. După ce am băgat uh, pistonul pe uh, cilindru, așa, uh, înainte să apropiem cilindru de carter și să-l prindem cu acest șurub, trebuie să băgăm rola aceasta de ghidaj care vine în interiorul cilindrului și este prinsă cu acest șurub. Deci pentru asta punem rula pe interior și șurubul pe aici. Odată fixat cilindrul, strâns uh, șurubul de prindere, uh, așa o să învârtim de lanț până când pistonul ajunge în punctul extrem superior. Uh, atenție, nu întotdeauna este în ras, deci, după cum se observă la acest cilindru, pistonul rămâne puțin mai înăuntru. Uh, ca să vedeți exact care este punctul superior, extrem superior, îl învârtiți până când începe să coboare. Și apoi o să știți exact punctul superior. Următorul pas este să punem chiuloasa. Uh, o să punem uh, chiuloasa, garnitura am pus-o deja pe cilindru. Da, după ce am băgat uh, chiuloasa și am uh, fixat-o cu acest șurub, avem pinionul. Pinionul de la axa cu came. Uh, acesta trebuie cu punctul de aici unde scrie G.L pe acest pinion, așa are un punct. Trebuie să vină în punctul de aici de la chiuloasă. Deci punctul chiar din mijloc de la chiuloasă. Aveți chiar un scob aici de chiuloasă. Ok, o să punem uh, pinionul și o să-l prindem cu cele trei șuruburi de fixare.